күкүрт кислотасынын сууда ээриши бардык эрүү реакциялары эрүүчү зат менен ээритүүчү заттын ортосунда жүрүүчү реакция күкүрт кислотасын сууга ээритүү менен буга ишенсек болот күкүрт кислотасы өтө уулуу зат болгондуктан иштөөдө алдын ала маска же очки кийүү керек химиялык стаканга 100 мл суу куябыз термометрди карап көрөлү акырындан сууга күкүрт кислотасын чуурутуп куябыз күкүрт кислотасы сууда эрип суунун бардык бөлүгүнө тарайт күкүрт кислотасы сууда эригенде температура кандай өзгөргөнүн көрүүгө болот күкүрт кислотасы толук аралашып бүткөндө эритменин температурасы жүз градус цельсийден ашты күкүрт кислотасы сууда эригенде көп сандагы жылуулук бөлүнүп чыгат